है स्वर्ग अब इन्द्रले चाहिँ अब मर्त्यलोकबाट ऋषिगण आएका सम्मान गरेर ल हेर्नुहोस् भनेर अहिलेसम्म अब एक त स्वर्ग त्यसमा पनि इन्द्र इन्द्रको दरबार होइन स्वर्गमा शोक सुविधाको कुनै कमी छैन त्यो पनि इन्द्र दरबार आजसम्म कुनै इन्द्रले भोग नगरेको त्यति सुविधा सम्पन्न चाहिँ म यो भवन बनाउँछ यति वर्ष लाग्यो अझ यति वर्ष लाग्दैछ भनेर व्याख्या केही उत्साह देखाएन लोमा श्री झस्यो के खेला यार मर्द लोग त फेरि गजा गजाका मान्छे पनि हुन्छ नि हामी पनि त यस्तो तरुणी विचार राम्रो चाहियो भने मर्द लोग पुग्छौँ अवसरले हुँदैन होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो भयो के दुई चार दिनको जिन्दगानी हो यसो छ यसो घाम पानी छेक्ने छ सधैँ यहाँ बस्नु छैन कति आयो अब हेर लोमस उसलाई किन भने जिउभरि भालुको जस्तो रौँ भयो हुनाले लोमस भने काग घुर्सिनीको गुरु लोमस यति शान्त प्रवृत्तिको जिउभरि रौँ छ यति रौँ छ एउटा बर्माजी जाँदा एउटा रौँ झरिहाल्छ हाम्रो पचास लाख राउन्ड वर्षको एक दिन बर्माजी एउटा जाँदाखेरि एउटा रङ जान्छ यी यति झरिसक्यो अब अरू यति माघी झरेपछि त मलाई यस्तो कहिले यस्तो आँखा चिम्लेर बस्दा बस्दै एउटा चाहिँ रौँ झरिसक्यो हुन्छ सबै यहाँ सधैँ बस्नु छैन त्यस कारण मैले त्यस्तो खाएर है परमाजीको एक दिन जम्मा उसको आयु यु होइन हाम्रो चारैको बनेपछि अनि ए बन्द गर्ने भनेर बन्द गरे चारे बनेपछि त्यो बालुवा घर यी सबै चिज केही भएको छैन त्यो त गरेर आएको हो त्यो बेला त्यहाँ बसिन्जेल त मारामार गर्थ्यो नि होइन कसरी गऱ्यो भर्काइदियो यसो बिगारिदियो भने त्यहाँ ज्यान फाएर कुस्ती खेल्ने लड्ने मुक्का हान्ने सबै गरिहाल्थे हिँड्ने होला छोड्यो त्यो ब्रह्माजी विष्णु महेश्वर यी भनिन्छ नि यी चाहिँ रियल भएका हुन् कि होइन के हो यसको अहिले तपाईँ यहाँ भएको हो कि होइन अहिले त हो नि भन्नु पर्यो हामी गफ गरिरहेको अर्को भ्यालुजमा गयो भने होइन होइन मैले चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट भने मैले बुझ्छु बुझेको छु नि त मैले अब हामी ब्रह्माजीलाई भयङ्कर मान्छौँ उसले चाहिँ अल्लाह भयङ्कर मानिरहेछ अर्कोले जिसस भयङ्कर मानिरहेछ हाम्रोतिर पनि आयो यो जम्मै सोसलमा पनि लिमिटेड क्वेसनहरू आए मैले जवाब दिएँ ओजा यहाँ छ कि छैन भन्दा देखिया छ हो त भन्दा होइन होइन त भन्दा हो त्यस्तै पऱ्यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अलिक भे अलिक ठुलो भ्याल्युजमा पऱ्यो मैले सजिलो गर्न यहाँ चाहिँ ल्याएर गर्दै अहिले हाम्रो नलेज त्यो लेभलमा नपुगेर हो कि होइन नलेज नपुगेर होइन त्यतापट्टि हिँड्दै नखोजे खोजेर त पुगिन्छ नि त्यो खोजेकै छैन नि त अब हामी कुराहरू त साइन्टिफिक भन्छ अब साइन्टिफिक भने के नै उसले बुझायो होइन साइन्टिफिक भनिदिन्छ म्याथमेटिकलाई पनि साइन्टिफिक भन्छ अब साइन्सको कुमर ल्यान्ड र अर्को दुईजना मिलेर एउटा नोबल्स पुरस्कार पाएको छ नाइन्टिन सेभेन्टी सेभेनमा हो क्या त्यसलाई भनेपछि त्यसलाई चाहिँ माने यो साइन्टिफिक जगतले साइन्सको जगतले माने उसको योगदानलाई कदर गर्न साथ त्योभन्दा पहिलाको र त्यो अन्य खालको रिसर्चकै उल्टो हो उसले त्यहाँ त्यसलाई भन्छन् एन्टी युनिभर्स भने कुनै पनि चिजको एन्टी नभइकन त्यो एक्जिस्ट गर्दैन अहिले नेगेटिभ र पोजिटिभ कुरा आयो नि कुनै पनि चिजको एन्टी नभइकन त्यो एक्जिस्ट गर्दैन त्यो एक्जिस्ट गरेको छ भने त्यसको हु बहु एन्टी छ तर त्यहाँ चाहिँ नियम चाहिँ उल्टो लाग्छ यहाँको नियमको ठ्याक्क उल्टो लाग्छ भन्ने रिसर्च गरेर उसले नोबल पुरस्कार पायो नर्मल एक्सेप्टेड रिसर्च होइन सुपर रिसर्च भनेर उसले पायो त्यो वर्षको नोबल त्यो इन्फर्मेसन पनि छैन धेरै पुरै नै होइन सेभेन्टी सेभेनको सेभेन्टी नाइनको सेभेन्टी एट लामो म बस्दै बसेँ म जाँदै जाँदै भएन जानु भएन भिजैँदैन अमेरिकनले मा माला छ गेरु वस्त्र छ दारी कपाल छ एउटा पासपोर्ट लिएर सपोर्टिङ डकुमेन्ट एउटा पनि छैन अनि ब्याचलर दिन्थ्यो ब्याचलर <laughs> भएपछि उतै बस्छ भन्ने पनि उनीहरूको नम्समा आयो होला त्यो मात्रै होइन फेरि बौरुपी छ नि सोसल भाषामा छ यस्तो मतलब डिसिप्लिन पर्सनालिटी भनेर जुन हाम्रो चाहिँ एउटा जेन्टलम्यान भन्ने छ त्यो त छैन फेरि <coughs> के दिन्थ्यो बिहान भने सर्भिस गर्ने बेलामा बस्यो पछिल्लो समय आउन जाने गर्थेँ तर त्यहीँको रेसिडेन्सै भएर बस्ने अब हामी त लिट्रेचर मात्रै आधारित भयौँ होइन कसैको चाहे त्यो भिजुअल होस् चाहे त्यो टेक्स्चुअल होस् लिट्रेचरमा आधारित भएर नै हामीले पढ्ने भयो हजुरहरूले त भेट्नुभयो सङ्गत गर्नुभयो सबै बस्नु अब केही मान्छेहरू के भन्छन् भने कसैको छेउमा बस्यो भने बस्नै नसकिने एनर्जी आउँथ्यो त्यसले चाहिँ बोल्ने टाइपको अथवा कस्तो खालको एक मान्छेहरू त्यसो पनि भन्छन् कस्तो त्यो एक्ज्याक्टली त्यो कसले चाहिँ भन्यो मैले त्यो भन्यो भने अनि म भन्दैछु कसले भन्यो भन्छन् मान्छे कसले भन्यो भन्छन् मान्छेले भन्यो मैले चिन्दिनँ त्यस्तो को हो त्यो त्यो त अब एक्सवाइजेड कसैले भन्यो त्यही त को मैले ओला भने होला उहाँले अर्कोलाई अर्को होइन त्यो भन्यो यस यस्तै यो हल्लाको भना कसले भन्यो म त्यस कारणले त्यो पछि अनि यो हल्लामा कति डह्रो बन्छ भनेर पहिला त्यहाँ जानु पऱ्यो अथवा त्यो कुरा बिर्स्यौँ किन मैले भने कुरो त ठ्याक्क छोएको कुरो बिर्सिने चाहिँ त्यो इरेज गर्ने सिस्टम छ अनि अनि कहाँबाट बिर्सिने त मान्छे डिफाइन गर्दै जाँदा टेक्स टाइम भन्ने हिसाबले भने कुनै पनि चिज सोध्नलाई त्यसलाई चाहिँ पछि म पनि कफी मिल्क कफी खाने चिया खाने हो मिल्क कफी खाउँ कि ल मिल्क कफी सबै भनेपछि अब पहिला कुरो सोध्नुभन्दा पहिला अलिकति मान्छे अलिअलि त हो नि हामी मान्छे पुरा नभए पनि मान्छे हुने क्षमता ल्याएपछि अलिकति मान्छे भएको कुरो गरौँ न यस्ता हल्ला राम्रो कुराहरूभन्दा त्यही भन्यो ती चाहिँ अब अरूले के भन्यो मेरो अगाडि जसले चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ मैले उसलाई नै उत्तर दिन्छु उसको पछाडिको मान्छेलाई त मैले अब उसले भूत बोकेर ऊ भूत हो भने मैले के गरौँ त्यही भुतै भनौँ त्यो हुन्छ कि भुतसँग त के कुरा गर्ने मैले किन कुरा होइन त्यो चाहिँ हुन्छ कि हुन्न म त्यो पर्सै होइन पहिला चिन्तन गरौँ न त्यसलाई प्रयोग गरौँ अलिक धगरौँ तल तलबाट लातले हुन्छ कि हुँदैन कुरो चाहिँ आफूले अलिकति एक्सर्साइज नगरिकन हावाको भरमा प्रश्न एउटा बोक्यो अनि क्यारियर भएर मैले हुन्छ भनेर पनि केही अर्थ राख्दैन हुँदैन भनेर पनि केही अर्थ राख्दैन मैले त्यसरी हुन्छ र हुँदैन नमा सर्ट सबै चिजको जवाफ दिन्न 운전번이거든요